Especie nang di Boneiro, saludos. Meu nome é Rex Angelat e eu com nós ding estúdio baixinho nós ding. Tussen weer klaar. Tussen weer klaar kunnen vamos conversar com um tiki over isso vida. Tussen, conta nós, que que pode ser vida? Viva. Deporte. Tunalés. Personal training. Como está mantendo o cara? limpia. Com? Cu, katuna, awa, abong. De com NH? Não, não vou mostrar, vou mostrar interessante. Tu cresce junto? Mi barba? Abo assim me pergunta, não sabe se um cambio há de programa. Abo assim me pergunta. Sim. De quanto hora você sabe se blow? Positivismo. Pera? Blau é. está blau tá alegre. É coisa que mais para mirar durante o dia, tá blau. Ah, ok. Que pouco você disse mais tanto? Que é sua Sapato. Que é tá a comida favorita? Comida ou pão? Comida. Piscar com funde. Banana, banana, sauce, um tigre médio salo para tocar tá com bom sabor. Ah, é pão? pangupinda. Ada ko sute, ada ko bong suko, yeah. pero minda bebe hopi suko mas mambira honing. Pera? Sim. Okay. Essa aí só tem um ponto, Sim, me tem um, Que passa com boca? Bebe tiki, ah, eu pensei. Bebe passei seca. Você passa a machine na boca? Não. De como tem cabelo falso? Não tem cabelo falso. O pena querer. Tá boca beiril? No, es una como compra. Largo? Of Boxer? Jockey pia largo? pie largo? No, boxer tiene oro, en la casa me la llevo ¿Está gezond? ¿Saludable? No, 20% ¿Está free? Sí. ¿Mucho bien? Sí. ¿Cómo arriba a tú duro así? Ah, pasó ya. ¿Pasó ya? Quem bota ti frei Homer? Ah, botin casa? Si. Homer? Morrer. Ah, ok. Como é que nós mané safta assim, né? Passou tá minha cara, meu. O cara assim. Uau, falei de olhão. O de como é o de tique esse Nelson? O não gosta full o cara? Se a gravada turba, logo tá estúdio, mas. sim. Já passou a hora com a bisa na verdade. Bicho, nem tudo vem pro trampo, é louco!